Всем привет, с вами Борислав и Славик, и сегодня мы снимаем игру блокаду на, на режиме резня. И сейчас я хожу с карамелькой, а Славик... Ой, меня убили. Славик с топором ходит, а меня убили какой-то штучкой. Так, ну он бьется, это я точно знаю. Да, это она точно сильно умеет убиваться. Тут на всех убивают и тушат как свечка. Но я завалил еще одного чувака, Так, а мне чувак бежит. М-м, да. Но меня его не получилось убить. Слушай, слай где ты топор? А, точно, тут аж новинка. Иди сюда, чувак, я тебе сейчас топор. Да я сейчас за чуваком с лопатой гоняюсь. Ну, умри, умри, умри. Умри, умри, умри. Я двоих завалил. Сейчас лайк пойдет биться. А я завалил чувачка? Нет, не завалил. А нет, все-таки завалил. Я сейчас его завалю. Я отомщу за Зацени, где я хожу, Славик, смотри, где я хожу. Круто, сейчас а я буду всем закинуть. И я тут наверху, мне круто, мне очень круто. Мне очень, очень круто. Я? А там лестничка была. Ехал вниз. Слушай, или это мне кажется, или я обошел сюда же. А нет, нет, не показалось. Блин. так, я снова захожу с карамелькой. Карамелька нормальное оружие. Вот, Славик, иди сюда, где ты там? Вот. Вот вот этот подъемчик. О, тут синий идет, я его завалю сейчас. Готов. Это что было? Он ко мне сзади подкрался? Ох, типа. Дед Мороз, к тебе этот, Дед Мороз твой идет. Враг, нужно так его назвать. Капец, как он меня скор... А, хедшот, конечно. Только, Славик, не удивляйся, если у меня... Я вдруг отключусь. Это значит, у меня Wi-Fi вырубился. Да? В смысле? А, ты его скинул и все. Чувак, Ха-ха, я опять завалил. Чувачку. Я сейчас за собой поставлю блоки, чтобы к нам никто не добрался. Йоу, чувак, так. нам... За мной чувак гонялся, но теперь он не гоняется, он до сих пор гоняется. Давай. Ой, ой, он к нам идет. Ах! Ес, yes, готов, я его убил. О, зацени, там чувак какой-то стоит. Ага. Давай А то чего до сих пор не может к нам добраться, слышишь? Там вот тут синенький, типа, пытается к нам забраться, а забраться это не может. Ой, он к нам идет. Давай, вали блоки, вали блоки. Блин, он туда упал, вниз. Капец, ты ж... Я сейчас отомщу за тебя. блин, я уже спрыгну. А что, там входа нет? Блин. А, подожди. Что? Так, стопэ тут не было. Сзади кого? Сзади тебя или сзади меня? Блин! А ну подожди. смысле быстрее тебя? Нет, за тобой, если честно... Да, за тобой, за тобой два чувака гонятся. И один идет сюда. И я его... Я, его... И тебя... интересно, ты подогнал. Капец, у меня... У меня зондар завалил. Что? Вообще-то он спитый, он меня карамелькой убил. За удар. Все, теперь ко мне Круто, меня кто-то убил. Там, наверное. Так, тут как-то чувак через два... Это очень интересно. Ес, yes, готов. Блин, а мы шо, вдвоем вот это остались? что еще? А, там еще. Ес, готов. Иду. Ломаем блоки, ломаем блоки. А там с другой стороны. Я так и знал, что он придет. Ага, обломись, синенький. Нам чувак Yes. Я пятерых завалил уже. Давай, мы вдвоем, мы надежда этой команды. Так, чувак, а куда это он тут собирается? О, да, смог. Сзади, сзади, сзади, сзади. Блин. А, да. Да подожди, я туда за мной чувак гоняется. Надо как-то его задержать. Например, сломать блоки. Ха-ха, тут чувак упал. Thank <laughs> you. Дед Мороз. Как... Бедный снеговик, Капец, а, а можно, можно вопрос? Как мы теперь доберемся туда? За нами чувак гоняется, я их задержу. Нет, я его не задержу.